Serikali imesema imeweka mikakati mbalimbali itakayosaidia kukabiliana na uzalishaji gesi joto kwa asilimia 30 hadi asilimia 35 ifikapo mwaka 2030 kwa kushirikisha makundi yote kwenye jamii, lengo likiwa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Grace Melo ana undani wa taarifa hii. Hii ni miongoni mwa mikutano inayokutanisha wadau wa habari wanaoshughulikia mazingira mkoani Morogoro. Mkurugenzi msaidizi ofisi ya makamu wa rais idara mazingira, Catherine Bamwenzaki amesema serikali imejidhatiti kuwa na mipango endelevu ili kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Tumeandaa na tumeikamilisha na tume, tumewasilisha mchango wetu wa kitaifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambao mchango, mchango huu umeweka shabaha kubwa ya kupunguza eh, gesi joto katika kiwango cha asilimia kati ya 30 na 35 ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Kwa upande wake mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi Abbas Kitogo anaeleza ni kwa namna gani wanashirikiana na wadau wa mazingira pamoja na serikali kuwajengea uwezo jinsi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kisha kwamba jamii inakuwa na uelewa mpana, lakini vilevile inakuwa na uwezo wa kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tunaamini uh, jamii ndiyo inaoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Anton Cleophas ni mkazi katika jiji la Mwanza kwa zaidi ya miaka thelathini. Binafsi yeye amekuwa shuhuda wa mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamebadilisha hata majira ya mvua katika maeneo haya. Hali kweli nayo inabadilika, ilikuwa kama sasa hivi labda ingefika mwezi wa nane mvua ingeanza kunyesha kidogo, alafu ikakatika mwezi wa tisa ikanyesha kabisa mpaka mwezi wa kumi na mbili. Baadhi ya wananchi wanakiri kuwepo kwa mabadiliko na kuomba kuchukuliwa kwa hatua za kukabili ili kuepuka athari zake. Wananchi wengi wanategemea mvua ili walime ma, mashamba makubwa na kwa sababu hii inaleta kukata tamaa kwa mkulima. Kuchoma moto ovyo ovyo husababisha mvua zisinyeshe na moshi unaharibu mazingira kama hapa tulipo pale wanakaanga dagaa moshi. Ni kuhamasisha watu waweze kutambua kila mmoja katika mazingira yake kwamba awezeje kutunza mazingira, tupande miti tusafishe kingo za ziwa. Ripoti mpya ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs iliyotolewa na Umoja wa Mataifa hivi karibuni imetanabaisha kwamba dunia iko katika hatihati ya janga la mabadiliko ya tabia nchi, kwani mabilioni ya watu kote duniani tayari wanakabiliwa na matokeo ya ongezeko la joto na hali ya hewa inayozidi kuwa mbaya, ambapo ili kuepusha athari hizo, wataalamu wameshauri kuwa uzalishaji gesi joto duniani lazima ukomeshwe. Grace Meleo, Star TV. Na mtazamaji, habari za biashara na uchumi zinafuata.